营业执照你都不会办，你就不要来创业了。参加我们的培训之后，到底能不能创业？前两天有人朋友咨询我们，三月七号的杭州站就问了这个问题啊。我跟他说，鼓励大家创业，而且我们有很多教练成功的创业了。当然要看个人能力，但他又问我一个问题，教教我营业执照怎么办？公司怎么注册？那你不能创业，我直接拒绝他了。我觉得创业啊，不仅是你在某个领域有一些技术的优势、方法的优势，最关键的你是有一个调研的能力。一个简单的在网络都能搜索找出的答案，你是不应该去问我们的。我。 我们在培训中解决的实际是核心问题，是最关键性、最救命的问题。遇见过很多教练来培训之前呢，他场馆都是亏损的，创业算是失败的。但是培训之后，在我们的帮助之下，掌握了方法，给了他很多很多的经验，包括运营上的经验和授课上的经验。无论是团体课、私教课或一些小细节上的问题怎么去处理，后来他们都在创业的道路上取得了成功。创业的核心本质是什么啊？很多运动员刚退役的时候认为自己的战斗力很强啊，我能当教练，能运。 最好一个场馆其实不是是一个综合的能力，这是一个客观的现象，就是我发现了很多创业成功的人，他的优势是综合能力，不一定是他打得特别好，有可能是他教的特别好，打得也还可以，他整个的运营能力很好，他学习解决问题的能力很强，这是一个创业道路上一个创业者需要具备的能力，并不是单向的能力。回忆这些我们培训走出来创业成功的教练，一步步的看他们走到今天，我其实感触很多，而且对我刚才所总结的话。 真的是非常负责任的，也希望大家创业之前呢，也一定冷静下来，问问自己有没有做好准备。也希望大家后台呢有什么问题呢，也可以提问，千万不要问我营业执照怎么办，可以问我一些比较有质量的问题，我也非常乐意在下期解答你们。感谢收看。